入市有风险，跳槽需谨慎。大家好，欢迎来到超级个体跳槽专题。你一定在港产片中间看到过这一幕：黑社会大佬出去砍人之前，出去先拜一拜关二哥。有意思的是呢，对面的警察出去抓人，他也要拜一拜关二哥。在中国的文化中间呢，上得庙堂，下得厅堂，事业单位、民众单位都很热爱的神关羽，算是独一个。这也难怪。 从杀人亡命的黑社会做到汉朝的前将军，兄弟们喜欢；一职当头，追随刘备，报效曹公，领导喜欢；临上不欺下，老百姓喜欢。关二哥呀，太会做人了。今天我们就从关羽的一个故事，谈谈看该如何优雅的转换组织的四条法则。当年关羽在刘备的麾下打仗，被曹操生擒，曹操很爱才呀，封他为偏将军，以便厚待他。 一边呢，让张辽去做思想工作，看看关羽能不能留下。关羽啊，是长叹一声说：“吾极知曹公待我厚，然吾受刘将军厚恩，是以共死，不可背之。吾终不留，吾当立效报曹公，乃去。”什么意思啊？就是我知道曹公对我很好，但是我跟我大哥刘备发誓要同日同月死，不能背信弃义啊。哎，我不会留太久的，但是我得做点功劳报答曹公。 张辽就如实告诉了曹操，曹操一直嗯，这哥们儿真够义气。等到关羽杀完颜良，曹操就知道这个人要走了，大加赏赐。关羽有一天把所有的赏赐封存好，写了封信留给曹操，悄悄的离开，找大哥刘备去了。这就是千里走单骑的佳话。不能不佩服关羽，在辞职换单位之际，他做对了四件很重要的事儿。第一。 关羽啊，选了一个好的离职时机。你看，关羽一开始就决定要走，但什么时候走？除了金山银四，高级人才转换的最好时机就是完成一个阶段性任务，最好还立点得功劳。以后，因为这个时候呢，大家都对你啊心存感激，正准备奖励和提升。这个时候提出要走，一方面不留埋怨，一方面组织正准备赏赐你，你不要礼物反而离开，大家觉得呀欠你个人情，很难以拒绝你的离职要求。再说了。 这种情况都要走，是不是也对组织和外界证明我不是混不下去而走的，是功成身退而走的呢？对于未来你自己的身价也是一种加持。你说关羽在曹营如果三个月天天喝酒哀叹，最后面偷偷溜回去汉营，还能不能这么起范儿呢？第二，关羽选择了一个无法拒绝的离职理由。为什么要离职啊？你需要讲一个理由，对吗？我在跳槽动力学里面提到过，短期非核心的。 吸引力不要提，比如说什么钱更多呀，离家更近啊，这显得你 low。而且对于职业发展来说，也没有必要跳。短期非核心的不适也不要提，比如说工作压力、人际关系，因为这种要求一提啊，组织可能会说我帮你解决不就好了吗？我们看看关羽是怎么办的。电影的《教父》里面有一句名言，教父说我会开一个他无法拒绝的提议。所以你要提就提一个对方无法拒绝的理由。 关羽提的呢是忠义这两个字，这正好是曹操挟天子以令诸侯的社会主义核心价值观呢，所以什么都可以扯，都可以改，就是这个不能拒绝，曹操只能义之了。所以啊，准备好你的理由非常重要，你可以尽量把你的理由归到一些客观的原因，比如说企业并购、行业的趋势、企业的经营业绩，或者是政策问题。 又或者是一些重要的个人理由，比如说职业发展的方向、生育计划、婚后换城市或者需要进修。当然，找理由的过程也是你反思的过程，自己的离职理由是不是真的需要离职解决的？我认为啊，至少百分之七十的离职都是非理性的，并不会让你越跳越好。第三，找对正确的辞职对象。关羽对曹操派出来的兼职人力资源张辽表达了自己的离职想法。 但是他告知离职呢，却是通过正式的辞职信直接发到了曹操的邮箱，然后静悄悄的离开，这也是一个智慧的行为。首先，人要选对，你应该向直接领导辞职，越级辞职啊，搞得像投诉；而直接对人力资源说呢，这搞得你好像跟领导的关系已经没法好好说话一样。其次呢，你可以先做一些情感的沟通，然后再正式的写邮件，不要让你的领导在家里面晚上十二点休息的时候突然收到一封邮件说。 来自于某某某的辞职信啊，一方面，一封正式的邮件可能讲不清楚你的感受和决定；另一方面，你的直接领导那个地方啊，也许有很多你不知道的机会。聊完可能就有转机，而邮件呢，撤回的难度就大很多。最后，记得要静悄悄的走。我见过很多那些没有正式的辞职就给公司群发邮件的人啊，信中饱含泪水，共同追忆过去，痛斥当前的现实和领导。 你说大家是回还是不回你这封信啊？也许你自己啊表达了一下很爽，于是潇洒的离开。但大家不还得留在这地方继续干吗？你让大家怎么回？何况那更多是你自己的主观意见吧。所以如果真的要离开，不如给大家一个美丽的背影，一个好的祝福。第四，持续的保护你的情感账户。理由很简单，因为越是好的人才，越是高级的圈子，人数越少，抬头不见低头见。 昨天的敌人很有可能明天就是合作对象，你要为自己留下一条好路，在以前的情感账户不要白白浪费它，持续的保持下去。你看这不，关羽很快就在华容道上面重新看到了曹操，落魄的要死，冒着砍头的风险把曹操放了过去。当然这有点过哈，不过也有这么一种说法，有人说啊，与其是关羽放了曹操，不如说是诸葛亮放了曹操。 他早就料到关羽会放曹操，故意派他驻守在那个地方，因为那个时候啊，刘备实力还小，一旦把曹操灭掉，天下会重新大乱，孙权说不定回头就把当时弱小的刘备给干掉了。于是这样子还不让曹操回去一统天下，先稳住江山，才有机会三分天下呢。而且顺便也可以制止特别不服气的关二哥。所以鲁迅说呀，这个是孔明自尽妖。 好，扯远了。我们还是回到离职来说。所以，即使你离职了，也要懂得跟前东家保持关系。毕竟，你积累几年的人脉、朋友和行业地位和故事都在其中。所以啊，如果有能促成的合作，尽量促成；有能转接的客户呢，尽量转给原来同事。有一些能够躲开的冲突啊，不违反原则情况下面，尽量的躲开。有一些合适的人，你也可以介绍给原来的单位，即使是你现在的领导，这么看着也会觉得你这个人呢。 值得教，值得培养。那些在为什么你离职的问题上面痛斥前团队、公司和管理者的人，基本上都在人们心目中间会打低分儿，因为你对待上家的态度，也就是对待下家的态度。举个反例，比如说著名的三国时期大区经理吕布，他就连跳了三次槽，丁原、董卓两位前领导都被干死了。最后面吕布被曹操抓到，正有点犹豫要不要留他。 刘备在旁边就补刀说：“您还记得丁原和董卓二位前 CEO 吗？”吕布，足，做人要做关羽，千万别做吕布。今天的每日回顾：关羽在职业转换的时候做对了哪四件事情？什么时候是职业转换的最好时机呢？ 什么理由是辞职该说的？什么理由是辞职不该说的？为什么离开了上一家公司也要跟原同事保持良好的人际关系？又有哪些方式可以达成呢？今日的每日践行，还是那句话：一切不以职业发展为核心的跳槽都是耍流氓。所以跳槽这个玩意儿能不践行尽量别乱践行。本周的知识众筹。 你身边有哪些关于跳槽特别有意思的故事？必须要注意的坑，不得不说的好玩的事儿，请在留言区以“跳槽的故事”开头，留下你的言论，跟大家分享你的跳槽有趣经验吧。